Пытаюсь поймать хариуза для Дианки. как мы с тобой тихонько подошли, не вставали. Может пониже его спустить? Все, ты живой? Так, он в твоей пучине. Он. Давай к тому камню попробуем. А сейчас тебе быстрее попадется. Эх. Все, Купилось. Ага. Есть, есть, есть, есть, есть, есть. Бьянка! А негодник. Есть.